Burada eksik kalmış alanları da ifade ederek bunların içindeki hikmetleri beyan ederek anlaşılmamış unsurları da ortaya koyarak İslam alimlerinin birbirleri hakkında haşa tersine söylemler ya da anlaşılmayan söylemler ifade etmediklerini de beyan etmeye gayret ediyoruz. Böylelikle siyerimiz aynı zamanda bir toparlayıcılık mahiyetini de beyan etmiş oluyor dünyanın bu en uzun siyer nebi yolculuğunda elhamdülillah bizler Allah Resulüne giden süreci ve ondan sonrasını buradaki ibarelerdeki yanlış var denilenlere karşılıkta daha doğru bir şekilde anlayabilmemiz için bunları da tabiri caizse tefsir ediyor, anlamaya, anlatmaya gayret ediyoruz. Efendim İdris Aleyhisselam'la alakalı olarak tarihi taberide meşhur olan hadiselerden birisi beyan edilince bu beyanat hakkında İdris Aleyhisselam'ın bilgisizliği yahut haşa onun belli noktalarda belli konulara muhasır olmadığına dair ifadeler söz konusu olmuştur. Bunu hem düzeltelim, yanlış anlaşılmayı kapatalım hem bir diğer taraftan da inşallah bugün İdris Aleyhisselam'ın kendi eliyle işler yapmasından ötürü ona neden terzi denildiğinde ifade ve ibarelendirmiş olalım. Efendim derler ki diyerek başlıyor tarihi taberi de İdris aleyhisselam 10 yıl bir gece uykusunu tamam uyumadı. Bu kerpiç evle alakalı olan mevzuydu hatırlarsınız dünkü dersimizden. Geceleri sabahları kadar ibadet ederdi, suhuf okurdu. O kadar Allahu Teala'ya ibadette bulunurdu ki melekler ona aşık oldular. Hatta Azrail aleyhisselam onu ziyaret etmek diledi. Dünkü dersimizde Mikail aleyhisselamla olan görüşmesinden bahsetmiştik İdris aleyhisselamın hatırlarsınız. Onunla dostluk edeyim dedi. Hak Teala Azrail'e izin verdi. O da insan kılığına girdi. İdris aleyhisselamın yanına geldi. Onunla oturdu. En sonunda İdris aleyhisselama Azrail ben ölüm meleği Azrail'im dedi. Seni görmeye ve ziyaret etmeye geldim. Yeryüzünde Hak Teala'ya o kadar ibadet ettin ki seni sevdim ve seninle dost olmak ve kardeşlik istedim. Benden ne dileğin olursa onu yerine getiririm. İdris aleyhisselam ya Azrail dedi madem ki benim hakkımda bu yolda kerem kıldın senden dileğim benim canımı almandır. Bu söz İdris aleyhisselamın yanlış bir sözü değil insanların düşeceği bedbaht halleri bilmesinden dolayı yaşadığı üzüntüydü dünkü dersimizde anlatmıştık. Ya Azrail dedi. Azrail aleyhisselam şöyle cevap verdi. Ben senin canını almaya gelmedim. Senin ömrün sona ermiş değildir. İdris aleyhisselam da ne olur Kalan ömrüm bin yılda olsa kerem kıl, sen benim canımı al, ömrüm kalmışsa Hak Teala yine diriltir dedi. İdris Aleyhisselam'ın bu ölüm talebi insanların dünya hayatını meylini görmesinden ötürüydü. Böyle bir iş yapmak Hak Teala'ya izin vermeyince elimden gelmez dedi Azrail Aleyhisselam. İdris Aleyhisselam da ölümü Hak Teala'dan diledi, yüce yaratan her şeyi bilendi. İdris Aleyhisselam'ın bu dileğindeki muradını bildi, zaten önceden de böyle takdir buyurmuştu, onun duasını kabul etti. Azrail'e kulumun dileği neyse ise yerine getir. Hak Teala Hazretlerinden böyle bir buyruk gelince Azrail Aleyhisselam İdris Aleyhisselam'ın ruhunu kabzetti. İdris Aleyhisselam o zamanlar 60 yaşındaydı. O saatte İdris Aleyhisselam Allahu Teala'nın emriyle yine dirildi önceki hali gibi. Yine ibadete başladı. Azrail Aleyhisselam ise her zaman onun katına gelir giderdi.'' ve onunla dostluk ederdi. Bunun üzerine çok zamanlar geçti. Buradaki ölüm hadisesi mucize-i ilahiyede İdris aleyhisselamın yaşarken yaşama talebi bu yaşadıklarını da kavmine beyanat içindir. Bu İdris aleyhisselam bir evin içindeyken gerçekleşmiş olay olup bu münafıklara hakkı beyan etmek üzerine onların dikkatini celbetmek üzerine ölümün varlığını onlara hatırlatıp hata ve kusur işlememeleri için onları uyarmak üzerinedir. Yoksa İdris aleyhisselam Allahu Zülcelal'e karşılık bir söz ve söyleme haşa asla uymamıştır, yapmamıştır. Bir başka zamana gidiyoruz. Tabi buradaki 60 yaş beyannamesi peygamberliğinden sonraki yıllar için söyleniyor. O eksiği tamamlayalım. Ey kardeş dedi yine İdris aleyhisselam Azrail aleyhisselama senden bir dileğim var bunu kabul et. Ölüm meleği Azrail aleyhisselam da dileğini söyle elimden gelecek şeyse yapayım dedi. İdris aleyhisselam da senden dileğim bana cehennemi göstermendir dedi. Öldü, dirildi, münafıkları anlattı, anlamadılar. Bu sefer cehennemi anlatacak onlara. Bu aynı zamanda İdris Aleyhisselam'a miracı ile alakalı olan mevzular da var aslında. Çünkü bütün peygamberler ruhaniyetiyle miraca gidiyorlar. Allah Resulü haricindekiler biliyorsunuz. Allah Resulü sadece bedenen ayakkabılarıyla beraber Allahu Zülcelal'in katına kadar çıkmış ve onunla görüşmüş. Kafa gözüyle Allahu Zülcelal'i görmüştü. Miraç hadisesi geldiğinde inşallah ifade ediyor olacağız. Sen cehennemi görmeye takat getiremezsin buyuran Azrail Aleyhisselam'ın bu sözü insanların bunu anlayamayacağına dairdir. Niçin diye sordu. Hak beni öldürdü. Benden o fani can gitti. Yerine baki can, ebedi can geldi. Buradaki baki ve ebedi can Allahu Zülcelal'in bakiyeti, bekasının onun vücudunda hissederek anlattığına dairdir. Yani ben halka anlattım. Allah'ın baki olduğunu, can veren ve can ol, can alıcı olduğunu, münafıkların e, birazdan göreceğiz ateşe tapmaları vesaire bunlar başlayacakları için bir peygamber olarak bunları gördüğü için suhuflarda da bu emareler görüldüğü için, bu emirler geldiği için Dolayısıyla buradaki söylem yine yanlış anlamak isteyenler için anlaşılıyor ama doğrusunu böyle anlamak gerekiyor. Şimdi ben cehennemi görebilirim dedi yani görüp anlatabilirim. Azrail aleyhisselam da hayır dedi bu iş Hak Teala'nın buyruğu olmayınca olmaz. O anda Cenab-ı Hak'tan İdris aleyhisselam diledi. Bakın İdris aleyhisselam Allah Zülcelal'den talep ediyor. Burada da insanlara Allah-u Zülcelal'in her şeyi yarattığını varlıkların vesile olduğunu da öğretmiş oluyor. Çünkü ne yapıyordu münafıklar? İdris Aleyhisselam'ın peygamberliğinin reddiyesi için bir gayret ve çabaları vardı. Ya Azrail İdris'e dilediği yeri göster diye emir geldi. O da İdris Aleyhisselam'a aldı. Cehennemi göstermeye götürdü. Cehennem derece ve tabakalarını ona birer birer seyrettirdi. Her bir asiye ne türlü azap edildiğini gösterdi. Şimdi insanlar tabi diyorlar ki cehennemdeki bu asiler kimlerdir? El cevap cinlerden ölmüş olanlar veya insanların oradaki hallerini gösteren karşılıklar, ümmetlerin oradaki çekmiş oldukları azapların karşılıkları gösteriliyor. Cehennem azabından Allahu Teala'ya sığındı sonra yine makamına geldi. Çünkü Miraç'ta da biliyorsunuz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz cehennemde azap görenleri görmüştü. Yine bir gündü, bir başka zamanı geçiyoruz. Bu sefer İdris Aleyhisselam geldi, insanlara cehennemi anlattı. Azrail Aleyhisselam İdris Aleyhisselam'ın yanına gelmişti. İdris Aleyhisselam ona ey saygılı dostum senin yanında bir dileğim daha kaldı Kerem kıl bunu da kabul et dedi. Demek ki İdris Aleyhisselam parça parça münafıklara hakkı anlatmak için bunları denemiş oluyor. Ey Azrail kardeş bana cenneti de göster seyrettir dedi. Zaten seyretmiş olduğu şeyi tekrar seyretip ümmetini anlatabilmek adına. Bunu her zaman talep edebilirler. Bazı peygamberler birden fazla miracı yaşamışlardır. Bu şey de Hak Teala'nın izni olmadan olmaz dedi. O da hemen Hak Teala'dan diledi. O zaman ya Azrail kuluma dilediğini verdim onun dediği yere ilet dedi. Azrail aleyhisselam da İdris aleyhisselama aldı, cennetin kapısına götürdü, içeri girmek istediler. Fakat cennet bekçisi Rıdvan içeri girmelerine izin vermeyerek sen Adem oğlusun, Adem oldu ölmeyince cennete giremez dedi. Bana ölüm şerbetini önce tattırdılar ve benim fani olan canımı aldılar, ebedi can verdiler. Maksat ölmekse ben öldüm ve dirildim diyen İdris aleyhisselam ölmeden önce ölünüz hadisinin hakkaniyetiyle göstermiş olan ilk peygamberdir. Bu söylenenlere şehadet ederim diyen Rıdvan, sözünüzü kabul ettik fakat Hak Teala'nın izin olmayınca biz kendisine destur veremeyiz dedi. O anda Hak Teala Hazretlerinden izin Rıdvan'a geldi, cennetin kapıları açıldı, İdris Aleyhisselam içeri girdi, Azrail Aleyhisselam ona cennet makamlarını ve 8 cenneti gezdirdi Nihayet geri kapıya dönünce İdris aleyhisselam cennetten çıkmak istemedi. Tekrar içeri girdi. Cennet bekçisi Rıdvan ona buradan mutlaka çıkman gerekir. Sen de ya İdris bilirsin ki Ademoğlu ölmedikçe ve kıyamet kopup sorgu sorulup hesap verilmedikçe ve cehennemi görmedikçe kafirler ve münafıklar için e, şeyler için e, fasıklar için vesaire söyleniyor. Cehennemi görmek burada kafirlere addedilmiş bir söylem. Cennette kimse kalamaz, kılma, kalmaz dedi. İdris aleyhisselam da ya Rıdvan dedi ben Hak Teala'nın peygamberiyim. Suhuf'ta benim makamımın cennet olacağını gördüm. Burada anlıyoruz ki o suhuflar demiştik ya tek başına küçük birer parça gibi değil, tek bir A4 sayfası gibi değil, çok uzun metinler. Maksat ölmekse ben öldüm, cehennemi görmek sonunda gördüm, şimdiden sonra nereye gitmek gerek? Çünkü insanların halini görüyordu İdris Aleyhisselam. O zaman Hak Teala'dan şu hitap geldi. Ya Rıdvan kulumu incitme. Ne dilerse yürüsün ve hatı ne dilerse gönlü ne çekerse öyle etsin diye buyurdu. Bu İdris Aleyhisselam'ın acısı üzerine Allah Zülcelal'in bir ikramıydı. Rıdvan da İdris Aleyhisselam'dan el çekti, cenneti içine, cennetin içine aldı. Şimdiki halde hala cennetin içindedir buyrulur. Bu işin vefat kısmı. Yani bu olayın son kısmı yarın anlatacağımız vefat bölümüne ait. Nitekim Kur'an-ı Azimüşşan'da onu gökte yüce bir yere yükselttik beyanatı var. İdris aleyhisselam cennette kalınca Müveşlik adında oğlu babasının halini görünce halka hak dinine çağırdı. O zaman da halk çok azıtmışlardı şeklinde bir ibare var. Şimdi bu ibarede İdris aleyhisselamın vefat dönemine geliyor ama e, cehennemi gördükten sonra şimdi bu üç olay birbirinden tamamen bağımsız ölmesi ve dirilmesi dünya hayatındayken bunu münafıklara gösteriyor. İnsanlara gösteriyor. Bakıyor ki her şey yine bozulmaya devam ediyor. Bozulma ihtimali yüksek. Münafıklar gittikçe daha fazla söylemlerle insanları ifsad ediyor. Bu sefer cehennemi onlara anlatıyor olmuyor. Şimdi cennet mahalline geldiğimiz zamansa bu İdris Aleyhisselam'ın vefat anında yaşanmış bir süreç. Şimdi hakikat İdris Aleyhisselam cehennemden geldikten sonra insanların hatalara düşmemeleri için hani dua etmişti ya salih peygamberler ümmetimden hasıl olsun ya Rab diye. Ben yaşarken onlar var olsunlar ki onlar hakkı söylesinler diye. Aynı dönemde Hz. İdris Aleyhisselam Hz. Adem Efendimiz'den kalmış olan bilgi çerçevesinde çok güzel ipekler üzerine ipekleri dokumuştu, kendisi dokumuştu ve bunların üzerine tek tek gelecek olan bütün büyük ve önemli toplumu baştan aşağı değiştirecek peygamberleri resmetmişti. Bu yüzden kendisine terzi denilir. Yoksa kendisinden evvel de dikiş dikilmesi, insanların giyimi, kuşamı bunların hepsi var zaten ama İdris Aleyhisselam'ın bunu kendi eliyle peygamberleri resmedip kendisinden sonrakilere ateşe tapılmaması, puta tapılmaması buna karşı alınacak önlemler çerçevesinde bunu gerçekleştirmiş oluyor. Defaatle bu uyarılarından sonra bu kendi eliyle çizmiş olduğu peygamberler 101 adet Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e dahil olmak üzere. En başta bunu biliyorsunuz hani ahit sandığı sandık diye geçmiş olan bir dersimiz vardı. Bu sandığın içine gömülme şansı olur mu olmaz mı onun içine konuldu. Kudüs'e tekrar intikal etti. Sonrasında bu sandığı Mısır'a, oradan Hicaz'a, ve bu Hicaz'dan da İstanbul'a geliş süreci var ve bunun da İstanbul'da varlığını bahsetmek mümkündür. Çünkü e, İstanbul'dan sonra geri gönderilişi, geri getirilişi de var. Geri getirilmek istenmesi var ancak e, gelen emirle İstanbul'da kalması gerektiği beyanatı var. Hali hazırda İstanbul'dadır biliyorsunuz Allah Resulü'nün sahabesi Heraklius'a geldikleri zaman mektubu iletmek için o zaman da Heraklius bu resimlerden bazılarını 3-4 tanesini göstermişti. 27 tanesini göstermişti sahabe ikram efendimize ve Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın fotoğrafını da tabiri caizse bugün ibaresiyle görmüşlerdi. İdris aleyhisselam böylelikle terzilikte meşhur olmuş, kalemde meşhur olmuş bir zattır. Çok güzel bir çizim erbabı olduğu için ve ilim erbabı olduğu için. Ancak bundan sonra işin bu çizim vesaire işlerinin puta tapacılık, ateşe tapacılık şeklinde dönüşüm süreci var. O da İdris Aleyhisselam'ın cennette kalma süreciyle alakalı ve vefatıyla alakalı olan bir süreç. Allah nasip ederse onu da sizlere yarın anlatıyor olacağız. Böylelikle diğer kaynaklarımızda var olan değerleri de hatası kusuru olmayıp eksikleri tamamladığımızda, hikmetini anladığımızda yanlış bir şey yazılmadığını bir kez daha görmüş oluyoruz efendim. Yarın görüşmek üzere. Şimdilik kalın sağlıcakla.